Bon Dieu bénis nous, bon Dieu bénis nous. Bon Dieu bénis nous, bon Dieu bénis nous. Nous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Et matin encore, et avant nous faire quoi que ce soit, nous avons une présentation. Euh, nous avons fait là, rapidement. Nous avons pour euh, frère pasteur Dimitris Julien a avancer par devant pour nous. An gen ap Dimitri Julien. Ouais. Euh, monsieur, c'est un homme de Dieu. Et comme nous tous le connaissons, il est de la République dominicaine, à la capitale. Il est responsable en édipe de la République dominicaine. Donc, euh, il est accompagné de l'apôtre à Saint-Domingue. Donc, et qu'est-ce qu'on a brûlé là? Qu'est-ce qu'on a là? On a demandé pour sœur Denzi merli Lafleur. mandat pour planifier ensemble et trembler et tirer. Alléluia, alléluia, levez-moi, levez-moi, levez-moi, levez-moi, balancez-moi devant le trône de la majesté divine. Alléluia, levez-moi, levez-moi pour bailler Seigneur gloire. On dit gloire à Dieu. On dit gloire à Dieu. On dit gloire à Dieu. On dit gloire à Dieu. On dit gloire à Dieu ou même qui croit qu'on promesse sous tête ou qu'on coton aller est-ce qu'on l'avait même ou qu'on route est-ce qu'on l'avait ou bral faire amen amen amen qu'on les ou quitter amen terre ça ou quitter monde ça ou quitter amen les souffrances de ce monde ou qu'on coton aller lever moi aller dit gloire à Dieu gloire à Dieu gloire à Dieu Auteur Pitozebouéal dit regardez, c'est qui a fait, amen, la promesse, est fidèle. Est-ce qu'on l'a même l'église Amen, amen, dit mon là ça. Il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Yes, dit amen, amen, dit ça, il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Oh, les fidèles vrais. Amen, amen. La parole de Dieu dit, la vini, vini sauver, nous vini. Les il a mouru, il mouru. Les il a ressuscité, ressuscité. Est-ce qu'on l'a même l'église Mais si même parole a dit, la retourner, la vini chercher, la retourner. Amen, l'église On dit gloire à Dieu. Oui, alléluia. Combien de monde capte tout ça? Hein? 310 en français. Amen, amen, sans attendre. Amen, alléluia. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Amen, amen, amen, amen, alléluia. Que mon Dieu bénisse. 310 en français. Amen, alléluia. Hallelujah! Hallelujah! E anamor la nati lor tiare Se le mou mou mou mou mou mou mou A yi sou lèk kase sa li kare E fè ni yè yè sou lèk Paranat see. Yeah. Mwen wisa pou te mwot ane Mwen wisa pou le se ane Mwen wisa pou te mwot ane Mwen wisa pou te mwot ane Tu pour toi. Il est dans Amen, amen, amen, amen, Souto! Sumito! Souto! Souto! Souto!